Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistanda əsir saxlanılan Azərbaycan hərbiçisi Akşin Bəbirova 11 il 5 ay müddətinə həbs cəzası verilib. Biqaz APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Akşin Bəbirov Ermənistanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə, odlu silah və döyüş sursadı daşımaqda ittiham olunurdu. Əsirlikdə olan digər hərbiçimiz Hüseyn Axundovla bağlı istintaq tədbirləri davam edir. Qeyd edək ki, bu ilin aprelində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əskərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhliman oğlu Ermənistan tərəfində əsir götürülüb.